zuen azterketan ikusko gara. Ekartasunetik kompromisora libre. Bai. Nik ere parte hartuko ez libre lasterketan. Nik ere parte hartuko dut libre. Nik ere parte hartuko dut libre lasterketan. Nik ere parte hartuko dut libre lasterketan. Nik ere parte hartuko dut. Nik ere parte hartuko dut libre lasterketan. Nik ere parte hartuko dut nik ere parte hartuko dut libre lasterketan. Nik ere parte hartuko dut. Nik ere parte hartuko dut libre lasterketan. Guk ere parte hartuko dugu libre lasterketan. Guk ere parte hartuko dugu libre lasterketan. Guk ere libre lasterketan izango gara. Hau pagaziak! Libre lasterketan parte hartuko dugu. Epaiketa politikorik ez! Danon kompromiso behar